ko'pchilik yaxshimisizlar sizlar bilan ultra ovoz to'lqinliq davolash uskunasi to'g'risida fikr almashtirish fursatiga ega bo'lganligimdan to'liq xurshalman Ultra ovoz to'lqini bo'lsa bizning qulqimiz olmaydigan bir xil ovoz to'lqini bo'lib eng dastlabda harbiy va sanoat sohalarida ishlatilgan davrning taraqqiy qilishiga ergishib ultra ovoz to'lqini bara bara meditsina sohalarida mo ishiltirishga boshladi 1960 yilning boshlariga kelganda germaniya tunji bo'lib ultra ovoz to'lqinni tibbiy davolash sohasida ishlatdi masalan biz doktorxonalarda ishlatadigan betibliq ultra ovoz to'lqinliq tekshirish apparati ranglik ultra ovoz to'lqinliq tekshirish apparati qatorliqlarning hammasi ultra ovoz to'lqini texnikasini ishlatgan 1960 yilning boshlariga kelganda germaniya oldi bilan ultra ovoz to'lqinni tibbiy davolash sohasida ishlatdi masalan мүр әтрапиялығы, бойын омұрыт қысиялығы, олтырғыш нерві ағырыш davlatimizda 1975 yili chichxar temir yo'l bosh doktorxonasi eng burun ultra ovoz to'lqin texnikasini tojisima yurak kesilini davolashdagi kelinkilik tajribada ishlatdi ham zo'r natijaga erishib insonlarning kasal davolashiga zo'r to'p qo'shdi ultra ovoz to'lqinni ishlatish jarayonida ishlatkich xodimlarning mashg'ulot usuliga qattiq talab qo'yiladi agarda mashg'ulot usuli to'g'ri bo'lmasa ko'zlagan davolash unimiga erishish nihoyat tas bo'ladi biz ko'plagan materiallarni ko'rish orqali ko'pchilikning xizmat jarayonida ishlatish даим doim ishlatiladigan bir qancha xil davolash usulini yakunlab chiqdik birinchi tojisimon yurak kesiliga ishlatish kasalga ishiltish doirasini bekitish kerak o'qirak so'nkining ostidan uch barmoq bir olqonchilik orliq yuqoridan tuanga davolash rayoni o'ttiri birinchi to'z so'nkining o'ng yon tarpidan so'l taraf qo'ltiq oldi sizig'igacha o'ng so'l davolash rayoni Авал бағлығы жерияген тәкші сүркілуду. Әм олтыра аваз долқұллық давалаш үскінісінің давалаш бешіні теріге чаплыған халда аста, өткеп, пүтін көкірі қысымығы шылтылуду. Бұ арқылық олтыра аваз долқынның өнімлік еткізілішіге капалетлі қығылы болуду. Олтыра аваз daraxtsimon holati tarqiladigan bo'lg'ashqa davolash beshining uchi hargizmu yantu bo'lib qolmasligi kerak xato mashg'ulot shakli uch xil bo'lib birinchisi davolash beshining uchi yantu bo'lib qelishi va teri yuziga chang chaplashmaslik ikkinchi yo'tka sureti bak tez bo'lish uchinchi davolash doirasi kichik bo'lish Диван тор бошлығы тұныштырылышча, олтыр аваз долқыны, юрэ хол тұмырғы етіп барғанда, қан тұмырдығы холестерин, тірілге сірет вән яғы көпейш кесілі қарта өнімлік тәншеш еліп барады барадыкен. agarda demis qiladigan nafas yetishmaydigan ва o'diqqoq bemorlar bo'lsa birinchi to'z so'nki o'rniga 3 dan 5 qitimgacha qayta ishlatish agarda yurak muskuli qon yetishmaydigan bemorlar bo'lsa mayda qismiga bir qancha qitim qayta ishlatish agarda yurak mujib og'riydigan bemorlar bo'lsa yurak uchiga shuli pallasi atrofiga bir qanch qitim qayta ishlatish agar yurak ritmi tez bemorlar bo'lsa oldi yurak rayonini davolash bilan birga dumbi tarafdagi bo'yin umurtqisining ustidan ostiga birinchi cho'qchib chiqqan so'ngak bo'g'imidan boshlab ultra ovoz to'lqinliq davolash uskunasining davolash beshini teriga chaplab orqa dumbining o'ttirsig'icha hamda sol tarafdan 3 santimetrgacha kengaytib, qayta-qayta ishlatish lozim. Bu yerda ko'pchilikka eskartadiganim, yurakka qo'zg'atqich sog'an va yurakka sunniy bo'yim almashtirgan bemorlar, masalan, sunniy klapan qatorliqlarni ishlatgan bemorlar yana tüyrük, ko'rik selish operatsiyasi qilib 3 oy to'shmagan bemorlarga ultra ovoz to'lqinliq davolash uskunasini yurak rayoniga ishlatishga bo'lmaydi bu nuqtaga ko'pchilik cho'qim diqqat qilish kerak ikkinchi miya qon tomirlari qaytish miyaga qon yetishmaslik qatorliq kasalliklarga ishlatganda bog'lig'uchi reagent pallani oylantirib taksi surkiladi davolash beshi teriga chaplashtirilib asta yo'tkiladi hamda davolash oxirlashishiga ikki uch minut qolganda davolash beshi bosh cho'qsig'i surkiladi quloq to'shka atrofiga ishlatganda quloq g'o'ng'ildashning asliga kelishi